حمو أيوة. وقع وقع على ايش اوقع؟ مغير العاقل ليش ما يطلع بدله؟ انا انت يا اخي هذا العاقل سارق سرق السرير الغذائية بيبيع على الغاز بيبيع على الغاز وقع وانت حتوفرها ولا؟ والله لا اوصل قصه غز للبيت وقع وقع والله ها اهملوا الحارة تسرى القمامة ملان الحر الخزان فاضي السبيل فاضي له سنة وانت عاد حبيه والله لاعبين منجو منجو لاعبين منجو منجا منجا طبيعي احلف والله ربك هذا بربك هذا احلى توقيت ما زيد اسير معك يلا يا اسرع صبر اه ارجع اخرج شايف انت سيد الناس انا ما ادري وكع انا اسد حمود وكع وكع علامه مغير العاقل وين عن غيره؟ انا مالك الاول سارق وانت سارق ونحن عم سارق لا سارق ترى ما هذا مصطفى قسما بالله لا فعلت جس لا فعلكم جسور جسور في الحاره لا وكع وكع يا من من قال وكع ورب وكع وكع بوجهك يا حمود وكع علي والله لا والله انه ما يعرفك بعد انا اصرف لكم انا لا نزلت البلبت لا 1000 شاء الله تركيا يا سلام سلام الله يفتح عليك محمد علي وكع وكع حياك يا محمد وكع من غير العاقل صار بيبيع الغاز وكع من عطل عاقل انا والله لا نزل غسلة لا 103 وقع باس انا معلق مسح معلق مسح يلا طيب. الموقع هو موقع سوا اصبر خلاص الغاز لا تنزل ابراهيم علي محمد وسليم وايوه ايوه شعب نبكر امانة العاصمة نغير العاقل ونوريكم السرقة سوا يا مواطنين يا عاقل يا عاقل قول له قول له ما بحت قول له ما بحت